Yeah.

national ونسله سوائد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صادق بقول وفعله والكفر وإلا ما أمر بالله والمرد ونفله عبد رسول العالمين بشيرا ونذيرا وبلغ رسالة وعد الأمانة الله من الأمر وسرا كثيرا وعلى آله ومن رجال المستبصرين سراجا الشر ومصان نعمتك سلاسلها في البر والبر اللهم صل وسلم بأجل صلوات واسمعها وتبعها بوسعها على به وينبسط بقلبي نور الشيطان به وربي ويملك يد يدنا بجسمي وعلى آل وصحبه تتجاوز على المسجد بقربي وتبين الأزرق يصلي لي وربي وأطال أكوان من أسير قرار تسليم Yeah.